زار دی بی لتا نجار او زار زار ما ته می بی بی ویل بچی غریبی دا مزوره لزا او وکار یادما تا په مینا کې بلې ونې شم خو تا نه پرېږدم او د لا پلاسه ورکول غواړي او کنه یاره ولا ما تم پته راځي ډیر سخت خو به څوک یاره زی بیخي تنګ کړی ما خو راځه مړه نن څه چل کوو والا ښه زه کوشش کوو کنه دا شو کې والا چر سو یې نیسی دی ها د غدی به غدی به دی الله بي خوباشي شملې ونه ورګه لګا سټاند اپ څه چل لګا زما په موجودګۍ کې تاسو وایي چې سیف څوک هم راوستی دی دا خو شب د پیشو پتی دی ما پسې تا خندا وکړه بېګانې د پیشوګانو په جرګې کېږي د پیشوګانو په جرګې دا له ټولو چېرته را راوستو خنداګانې کوي مړه صاحب تاسو چې کوم کمپلین کړی و که نه چې خلک شوکي کوي دا هغه هلک دی دی شوکي کوي دا موږ نیولی دی پیسې هم نیول سره په موجودګۍ کې دا وګوره ورسره صاحب دا خو ما خپله دغه غریبي کړې ده یاره دا کس ما ته شکل نه ډېر ګستاخ ښکاري د څه شو بده کوله ته ما ته خالي دې معلومات را شیبه هله ته بیا خو وهي خو به مې نه نه دي وو شوه شیبه دغه دی زه چې باغ ته لاړ شم نو الوچې خورمارې او شیوان امان دا شو کوم هلته کې